Pakara, pakara, pakara, pakara. Pakara, pakara. 20. 30 pa, 30 ka. 20 lang, 20 lang. Ha? 20 lang. Wala pa 10, 10 pa, 10. 10 pa, 10. Okay, lapala na. Dali, dali. Oh! Oh! Salisi, salisi, salisi. Salisi lang, salisi. Oh, yan na oh. O, oh, tabla. Puta na, ano, parang malas dito. Lipat tayo. Parang ano dito. Eh. Ano na, alas na. Alas na, guys. Oh! Oh, wala, wala. Salisi, salisi lang. Salisi lang.

Wow! Ang ano, dami Tara, lipat, lipat, lipat, lipat. Sinupla na nga po. Sige na, natural lang yun. Natural lang Kinakabahan eh. Mistil yan eh. Sige na. Para malasing ka lalo. Okay! Panalo ako! tabla, tabla, tabla, pre, tabla yan. Ay, baka may pumili dito. Oh, panalo! Panalo! Panalo! Oh, Panalo, panalo, panalo. Bigyan mo 20. 20. 30. 30. Oh, tingnan mo pay 40. Bigyan mo to 40. Oh, bigyan 40. Mamaya na. Oh, 50. 10. Oh, tira, tira. Tira, tira. Oh, tira. Dami na mo buhok dito. Ako naman. Ah, Syempre, barbershop to, mga tanga kayo. Lipat tayo, lipat. 50. Kate, oh. Hindi, that's my friend. 40, 40. 40, sige. 40 na. Gapo na. O, 30 ka lang. 30 ka lang. 30, 30. Oh, natitira ako na. Sige, agis. Agis. Op, op. Wala, sopla, sopla. Sinopla mo agad, unang pre. Unang tira ko oh, pa pre. Oh, eh, wala yan. Wala ka ba eh? Ah, wala pa. Kalaban na, tuloy lang. Dali po, dali. Oh, limunin mo kayo baka may kalaban. Wala yan. Oh, wala, wala. Alas dito, pre. Malas dito. Wala na, alis na. Sige, pre. Agis, wala. Sampo akin dyan, ha? Ah. Wala yan. Agis. Sampo, sampo. Ah, ah, sampo. Ah, wala, wala. Wala, wala, wala. Wala, Uy, di ka naman ano eh. Ako nga, ako nga. Easy. Baka buenas eh. Sabi ko eh. Malas naman dito. Tara, lipat tayo. O, lipat. Tara. Bakit dito, na. Pakuha na. dyan ha. Ah. Laban awal. Wala. Tingnan nyo muna baka may kalaban tayo. Laban na, tara, laban na. Akis. No. Oh, wala, tabla, tabla, tabla, tabla. Ito naman, atat-atat. Kala mo naman, panalo na. Sige, eh. mananalo na yan eh. Gumgulo. Ano na? Akis. Akis. Pakara na. Oh, wala, wala. Kara, kara, kara. Kara, binaliktad mo eh. Karahin ko yung mukha mo dyan, boy. <laughs> Kanina ka pa. Uwi-uwi ah. ah, na ba? Lipat! Wala, ah, isa lang, isa, isa. Oh! Wala, wala. Malas ito. Oh, dali. Pakita mo ba? Dali, dali. Kaya ka na, isa. Isa na, isa Oh! Oh, kara, kara! Oh, manalo ko, di ba? Hindi, parin ako. Talo ka, talo ka. Oh, dali mo, dali. Ano, pagkala ko sa'yo. 50, 50 na ako Oh, panalo ko eh. Sampu ka lang ngayon, sampu. Oh, 50, 50. Oh, Bete, eh, bete mo sa Oh, sige, Agis! Agis! Agis, agis. Stop, stop. Oh. Taya. Ah, meron ako tayo yan. Ah, meron tayo. 20 lang, akin ang 20. 20, wala pa na 20. Oh, bete. Tatlo lang sampo sa akin. Kara, kara. Okay na. Game, game, game, game. Kara! Kara! Ah, wala. Kara! Kara! Ano, parang inilipat mo eh. Pabuhangin mo yun. Hindi makano yung pariya. Talbog. Talbog. Talbog. Para! Wala, salte, salte. Isa pa, isa pa. Pangit ito, talpit ah. Ulang pataya, ulang pataya. Pangarap, pangarap ah. O oh, pre, tingnan mo. Oh, Sampo, sampo, sampo. Sampo, sampo. bento ito ah. Oh, Gary. Abis, abis. Oh, kara na. Kara, kara. Kara, kara, kara. Ano, paano? Paano? Saan? Puro kayo kami. Ah. Tara, oh, tara. Isukli ko, pre. Ha? Tara, tayo kayo. Meron ka pa dito, 20. 20 pa ako doon. Doon, lipat tayo, pangit eh. O, tara, lipat naka play to ah. Ito naman. Lipat, lipat, lipat. Hindi papangita sa video. Hello. Uy, go! Taya, o oh, taya! O, oh, dali o. Oh. Tira pre. Agis. 50. Agis na. Agis. O, game, game, game. Tara! Bago, tabla. Sabay, sabay, sabay. Tabla, tabla. Tabla, Ayan na! Puta pre, ang lamig dito! Ayaw ko na dito! Ayaw na dito pre! Bisa pa, isa pa! Isa pa! Isa Sige, ayaw na! Ayaw na! Maganda, maganda kasi yung ano, yung ganda kasi yung tiles eh. Puta, malamig! Malamig, ayaw ko na dyan pre! Bahala ka dyan! Ah, dito na tayo sa labas! <laughs>